Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новые фронты, мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили, министр обороны та предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном фланге, южном направлении нашей страны. Это было еще в прошлом году. Ну да, мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным будет и южное крыло. Даже не создав его, мы вынуждены сегодня – Э, быстро на ходу отрабатывать защиту наших южных рубежей. Вы это видите. Идет ротация вооруженных сил, силы специальных операций, западное, северо-западное направление батальона тактические группы, которые, по моему решению, направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничными войсками на границе наряды, мобильные их подразделения, маневренные группы, ну и, самое главное, батальона тактические группы мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом обкатывать наших военных. Это условия военного времени, но пока без войны. И я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно. Ну и нам планирование надо отрабатывать в этих условиях. Если, не дай Бог, война, как действовать мы будем –